мақұлбыз мақұлбыз мына бітті байке машинаны қарап тексеріп кетті машинаны тексеріп оценка қылып кассаға кіріп бақшаны ала беріңіздер мақұл бүтті машина ушул мынаки ачкыч болсо мына чоң рахмат тұр болуптур э жакшы келип болып болуптур а неме анан тиги аялымды залогко таштабай эле коеюнчу алып кете берейин э кет тіге бас кет жоқ мен